सम्भवतः हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्थ्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ आज धेरै पढे लेखेका विद्वानहरूले एउटा चेतना अहिले पनि विकास गर्न जरुरी छ नेपालको परिवेशमा धेरै विद्वानहरूले धेरै मूर्खहरूको भनाइ र बानीलाई सत्य मान्दै गएका छन् हामी हेर्छौँ विगत इतिहासदेखि वर्तमानको बाइसौँ शताब्दीसम्म राजनीतिकले ल्याएका परिवर्तनहरू राजनीतिकले बदलिँदो परिवर्तनहरूलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको पाइन्छ त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न घटनाक्रमहरूले राजनीतिलाई धेरै समयमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको हामी बुझ्छौँ वर्तमान परिवेक्षमा परिपेक्षमा कुरा गर्दा धेरै मूर्खहरूले राजनीतिलाई आफ्नो जीवनयापनको बाटो ठाने धेरै मानिसहरू धेरै व्यक्तिहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाए व्यवसाय बनाए आफ्नो जीविकोपार्जन आफ्नो जीवन आफ्नो श्रीमतीको कपडा किन्ने बालबच्चाको पढाइको फी तिर्नेको लागि पनि राजनीतिलाई नै प्रयोग गरेको पाइन्छ तर राजनीतिक वास्तवमा समाजमा शासन सत्ता निर्धारण गर्नका निमित्त र समाजको समाजलाई सञ्चालन गर्नका निमित्तको लागि बनाएको एउटा व्यवस्था मात्रै हो मानिसहरूले यही राजनीतिको प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका राजनैतिकमा आएर मानिसहरूले विभिन्न किसिमका लाभहरू लिने गरेका छन् त्यो आर्थिक लाभ हुनसक्छ पदको प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर विभिन्न आफ्ना आफन्तहरूलाई राज्यको निकायहरूमा पुर्याउने कुराहरू हुनसक्छ र विभिन्न गलत परिपाटीहरूको व्यवस्थापन गरेको अथवा परिपाटीहरू सञ्चालन गरेको गलत प्रवृत्तिहरूलाई अँगालेको पनि हामी देख्छौँ यस्तै यस्तै क्रियाकलापहरूको वितृष्णाबाट आज नेपालमा धेरै पढे लेखेका विद्वानहरू चाहे देशमा पढेको भनौँ चाहे धेरै विश्वविद्यालय विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा गएर पढेकाहरूले पनि राजनीतिलाई फोहोरी खेल हो नराम्रो ठाउँ हो राजनीति गर्नु नराम्रो हो राजनीतिमा पर्नु नराम्रो हो राजनीतिकलाई भोग्नु नराम्रो हो यो राजनीतिकभन्दा टाढाको जीवन बाँच्नुपर्छ भनेर स्ट्याइरहेका छन् व्याख्या गरिरहेका छन् हालसालै म एउटा विश्वविद्यालयको विद्यार्थीको रूपमा म थिएँ यो विश्वविद्यालयको अधिकांश उप प्राध्यापक प्राध्यापकहरूले एउटा के निर्णय गरे भने विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक र यो स्वतन्त्र प्रजातन्त्र शैलीको अभ्यासबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा मैले बुझेँ जहाँ जुन विद्वानहरूले समाज सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदैनन् त्यस्ता विश्वविद्यालयहरूले कस्तो किसिमको उत्पादन गर्छन् होला ती तिनले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू के नेपालमा बस्छन् यो समाजमा बस्छन् यो राज्यमा बस्छन् यो समाजको व्यवस्थामा उनीहरूको सहभागिता हुन्छ होला यस्ता प्राध्यापक उप प्राध्यापक भन्ने विद्वानहरूले नै धेरै विद्यार्थीहरूको ब्रेन ड्रेन गरेको पाइन्छ जसले विदेशमा जाने आफ्नो नेपालीपनको अस्तित्वहरूलाई भुलाउने नेपाली संस्कार कल्चर भाषा वेशभूषा सबै कुराहरूलाई लट्याएर विदेशी कल्चर संस्कृति र परम्परालाई अँगालेर आफ्नो देश परिवेश र समाजलाई बिर्सदै गएको जुन आजभोलिको मानिसहरूको जमघट छ मानिसहरूको जमात छ त्यसैलाई वृद्धि गर्नुबाहेक यी विश्वविद्यालयको कुनै काम छैन यस्तै उदाहरणको रूपमा म मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका केही उप प्राध्यापक प्राध्यापकहरूले गरेको टिक्का टिप्पणीलाई म लिन सक्छु त्यसैले माफ गर्नुहोला त्यसैले यो मेरो भनाइ सुनेर आफ्नो मनमा दुखाउनुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूलाई एउटा डेमोक्रेसीमा भएको इलेक्सन प्रविधिबाट लिडरसिप नेतृत्वको विकास गर्ने अनि विकास गरिनुपर्छ हो पढाइ र राजनीति दुईवटा बाधा र बेभन्दा हामी सानो बालबालिका छँदा हामी अतिरिक्त क्रियाकलाप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरूमा सहभागी भयौँ जब हामी ठुला भयौँ जब हामी क्याम्पस पढ्ने भयौँ जब हामी विश्वविद्यालय पढ्ने भयौँ त्यसपछि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो राजनैतिक परिवेशलाई हामीले एक्स्ट्रा करिकुलम बनाउन सक्छौँ हामीले विभिन्न कल्चरल प्रोग्रामहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई एउटा अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यम बनाउन सक्छौँ हामीले दैनिक जीवनमा गरिएका समाजमा घटेका घटनाहरूलाई पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको सिकाइ प्रक्रियामा सामेल गर्न सक्छौँ अब परिवेश नेपालको आउन सक्छ देशको आउन सक्छ हाम्रो देश एउटा अविकसित देश हो विकासोन्मुख राष्ट्रमा छ हामीले धेरै विकास गर्नु छ पहिलो कुरा त राजनीतिक चरित्रलाई राजनीतिक अभ्यासलाई नै राम्रो बनाउन जरुरी छ विद्यार्थीहरूकोमा नेतृत्व गर्ने कला पनि विद्यार्थीले छुट्टै विषय लिएर पढ्न जरुरी छैन जुन विषय जुनसुकै विषय पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले पनि आफूभित्रको नेतृत्व गर्ने कला र क्षमताको विकास गरून् भनेर विभिन्न विद्यार्थीहरूको फोरमहरू निर्माण गरेको हामी पाउँछौँ यो त नेपालको विश्वविद्यालयहरूमा अवलम्बन गरेको एउटा परिपाटी मात्रै हो म त भन्न चाहन्छु विज्ञान क्षेत्रमा साइन्स तथा रिसर्च सेन्टरहरूको लागि पनि विद्यार्थीहरूको फोरम बन्न जरुरी छ इन्भेन्सनको लागि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि म्याथहरूको म्याथमेटिक्स म्याथमेटिक्सदेखि लिएर विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित साहित्यको फोरम लिट्रेसी फोरमहरू बनाउन जरुरी छ त्यसमा पनि लिडरसिप त्यसमा पनि क्रिएटिभ त्यसमा पनि यस्ता धेरै व्यक्तिहरूको समूह बनाउन जरुरी छ विद्यार्थीहरू जब क्याम्पसमा आफ्नो पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन्छन् उनीहरूबाट नै समाजमा केही नयाँपन आउने हो यो जरुरी छैन कि जुन विषयवस्तु पाठ्यक्रमका लागि विश्वविद्यालयमा पैसा तिर्नु परेको छ जुन विश्वविद्यालयले खर्च लगानी गरेको छ त्यही विषयमा मात्रै विद्यार्थीहरू दक्ष बनुन् भन्ने लक्ष्य राख्नु गलत पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाखेरि नै विश्वविद्यालयले एउटा कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ अतिरिक्त क्रियाकलापबाट प्राप्त गरेका ज्ञान अनुभव र सिकाइलाई पनि कतै न कतै मूल्याङ्कनको बाटोमा जोडिनुपर्छ खैर केही छैन हामी कुनै पनि विषयवस्तुको गहिरो नलेजभन्दा पनि बाहिर रहेर एउटा सामान्य ज्ञान मात्र हासिल गरेर त्यो विषयको उपलब्धि त्यो पाठ्यक्रम निर्माणको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन मानव कुनै विद्यार्थीले finance economics mathematics science engineering सब्जेक्टमा विज्ञता हासिल गर्यो तर उसले आफ्नो समाज आफ्नो घर आफ्नो परिवार आफ्नो भाइ दाइमा एउटा असल व्यवहार गर्न सक्ने कलाको सिपको एउटा जीवन निर्वाह गर्ने शैलीको विकास गर्न सक्दैन भने उसले हासिल गरेको उसले प्राप्त गरेको ज्ञान उसले पाएको दिग्गज त्यो कुनै काम लाग्दैन त्यो त्यो घातक सिद्ध हुन्छ त्यस्तै मानिसहरूको जमातहरूबाट आतङ्ककारीहरू विकास हुने विद्रोहको नराम्रो ठाउँमा प्रयोग भयो भने ती मानिसहरू आतङ्ककारी हुन्छ त्यसैले हामीले हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न संस्कार अनुसार सभ्यता अनुसार हामीले आफ्नो विद्यार्थीहरूको अतिरिक्त ज्ञानहरूलाई पनि विकास गर्नुपर्छ त्यसैको रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई मैला लाग्दछ हो यसको गलत प्रयोग भयो यसको मिसयुज भयो किनभने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार विद्यार्थी नेतृत्व विकास गर्ने र आफ्नो राजनीतिकलाई प्रयोग गर्नका निमित्त विद्यार्थीहरू प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ यो गलत प्रवृत्ति हो तर मैले अघि पनि भनिसकेँ विभिन्न फोरमहरू बनाउन सक्छौँ विषयवस्तुअनुसार ज्ञानअनुसार सिप अनुसार अनुभव अनुसार हामीले विभिन्न फोरमहरू निर्माण गरेर विद्यार्थीलाई नेतृत्वको विकास गर्न सक्छौँ त्यो विश त्यो कुराको परिपाठी आउँ यहाँ कर्णाली प्रदेशमा रहेको विश्वविद्यालयले गर्न जरुरी छ आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै ठाउँमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव सम्पन्न गर्दैछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्यार्थी विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पसहरूमा तिनवटा क्षेत्रहरू हुन्छन् एउटा प्रशासनिक क्षेत्र एउटा बौद्धिक दिग्गज प्रज्ञागिक व्यक्तिहरूको क्षेत्र जसलाई हामी प्राध्यापक प्राध्यापकहरूको रूपमा लिन्छौँ त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ विद्यार्थीहरूको छ तिन कुराको कम्बिनेसनबाट एउटा समग्र विद्यालय कलेज विश्वविद्यालयहरू चलेका हुन्छ त्यसैले सोभियो निर्वाचन आज हिजो आज र भविष्यको आवश्यकता हो यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ यसको विकास गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ यो देश ती विद्यार्थीहरूको हातमा छ आउने पन्ध्र वर्षदेखि तिस वर्षको बिचमा आज जसले नेतृत्व गर्दैछन् जुन विद्यार्थीहरू नेतृत्वको अभ्यासमा छन् उनीहरूले नै चलाउने त्यसैले सम्पूर्ण सोभियोमा खच्नुभएका सोभियो चुनावहरूमा उठ्नुभएका विद्यार्थी नेतृत्वकर्ताहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामनासहित असल समाज र असल राष्ट्रको निर्माणमा तपाईँहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ अधिकांश जसले यी सोभियो निर्वाचनभन्दा बाहिर बसेर जसले विद्यार्थी जीवन बाँचिरहेका छन् मलाई विश्वास छ उनीहरूमध्ये अधिकांश देश छोडेर परदेश विदेश ब्रेन ड्रेनको शिकार बनिरहेका छन् उनीहरू नेपाल विदेश गयो भने नेपाल फर्किनेवाला छैन तर जो आज सोभियल चुनावमा उठेको छ नेतृत्व गरेको छ उसलाई त्यो देशको नेतृत्व गर्न मन छ समाजको नेतृत्व गर्न मन छ त्यो टोलको गाउँको पालिकाको विभिन्न तहको नेतृत्व गर्न मन छ र त्यसैले अहिलेबाट असल नेतृत्व जन्मन जरुरी छ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले यो हेक्का राख्न जरुरी छ कि असल नेतृत्व हामीले बिस वर्ष पछाडि खोज्नु छ भने अहिलेबाट चयन गर्नु जरुरी छ छान्न जरुरी छ त्यसैले सोभियो निर्वाचन हिजो पनि आवश्यक थियो आज पनि छ र भोलि पनि छ किनकि भविष्यमा देश चलाउने नेतृत्व गर्ने समाज चलाउने नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू आज यही विद्यार्थी समूहबाट उत्पादन हुँदैछ धन्यवाद